Welcome to the Success Talk Show. Today we have with us an amazing personality which will help you to grow in your life with her words of wisdom. Ma'am, please introduce yourself to our audience. Namaste. सबसे पहले thank you so much Rohan ji and आपकी ऑडियंस को भी मेरा सद्भाव भरा प्रेम नमस्कार थैंक यू सो मच आप सभी को रोहन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आज हमारे जो देश का फ्यूचर है हमारी यंग जनरेशन उनको इतना इंस्पिरेशन के साथ में ग्रो कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ सकें और आप जब बढ़ेंगे तभी हमारा देश उन्नति करेगा so big salute to you sir मैं बोलना चाहूँगी कि सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन तो अपना सबका एक ही है कि हम we are one soul but by the name I am Archana Patodia managing director in the Byke hospitality it's a pure veg hotel and resorts chain. In India we have 22 resorts. And अभी रिसेंटली मैंने अपना खुद का एक नया वेंचर शुरू किया है under our parent company the Byke that is the Byke की मिठास it's about healthy sweets healthy sweets या ये ये टर्म ऐसा है कि जो शायद ही हम कहीं सुनाई देता है कि हेल्दी और मिठाई मतलब मिठाई से लोग तो दूर हाँ, दूर भागते हैं यस यस सो लॉकडाउन जो इतना हुआ उसमें लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला है and I think everyone has become chef in in his home yes so ये जर्नी भी वहीं से शुरू हुई है एंड इसके साथ मैं रोहन जी एक चीज़ और जोड़ना चाहूंगी कि ये तो एक प्रोफेशनल वो हो गया है इंट्रोडक्शन उससे भी ज़्यादा अगर मैं अपने बारे में बताना चाहूँ कि भी हम आ, मैं मैं भी एक लाइन मेंबर हूँ लायंस क्लब इंटरनेशनल से हमारा डिस्ट्रिक्ट है district three two three one A three and उसके अंदर मैं रूरल डेवलपमेंट डेवलपमेंट की चेयरपर्सन हूँ एंड मैं जब प्रेसिडेंट बनी थी हमारे क्लब की तो उस समय मुझे सौभाग्य से मेरा ऐसे बड़ा मन था कि हम लोगों को एक विलेज अडोप्ट करना है तो उसी के संदर्भ में जब हम विलेज में गए थे तो वहाँ उसमें हम लोग गए तो ऐसे थे कि हम वहाँ पे लाइट्स का काम करना है उस विलेज में जाने के बाद में पता चला कि विलेज एकदम पहाड़ी एरिया पे ऊपर है एंड वाटर सोर्स जो है कुआ जो है वो एकदम से नीचे हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते यहाँ अपने घर में बैठ के कि टैप के अंदर पानी आ जाता है आराम से and we are enjoying our life वहाँ एक एक मटका वो वेल से निकाल के वो पगडंडी जैसी जगह से ऊपर पानी लेके आना वो देख के आई वॉज टोटली शॉक्ड कि माई गोड ये लोग आते कैसे हैं चल कैसे पाते हैं मतलब और बारिश का सीजन उस समय शुरू ही होने वाला था तो गांव के जो सरपंच थे उन्होंने ये बोला मैडम आप लाइट का तो कर रहे हैं लेकिन अगर आप ये हमारा करवा देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा एंड उसी समय एकदम से हुआ कि नहीं लाइट तो यहाँ पे फिर भी है लाइट थी वहाँ पे तो अपने को तो ये वाला काम सबसे पहले करना है and with God blessing and सबके सहयोग से हमारा वो सबसे पहला प्रोजेक्ट हुआ वाट विलेज डेवलपमेंट के रिगार्डिंग तो उसके अंदर हमने पूरा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट किया वो गांव वालों ने पूरा अपना लेबर दिया हम लोगों ने पूरा मशीनरी वगैरह जो भी टूल्स एंड जो भी खर्चा था वो सब किया एंड आप बिलीव नहीं करेंगे पूरा वो वेल से पूरा वाटर पाइपलाइन करके ऊपर टंकी लगी है आज उसको आई थिंक फाइव ईयर्स से भी ज़्यादा हो गए होंगे and it's well maintain and अभी तो लोगों के लिए कि ये मतलब वो मेरे को लगता है वो मेरी सबसे बड़ी सक्सेस थी वो फर्स्ट टाइम मेरे को कुछ महसूस हुआ कि यार मैंने कुछ मतलब हमारी वजह से अगर हम किसी के लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट हाँ, कर रहे हैं yes, तो ये yes. फीलिंग आप काफी इम्पोर्टेंट हाँ. बहुत बढ़िया so if our audience want to contact you how they can contact you I will give you my contact number that is 9820078789 आप लोग मुझे किसी भी हेल्प के रिगार्डिंग चाहे वो हेल्दी स्वीट्स हो चाहे आपका कोई सोशली कोज हो आप किसी की मदद करना चाहते हो या आपको कहीं मदद की ज़रूरत है आई एम ऑलवेज देर हम हमारे क्लब से अपने पर्सनल लेवल पे हमारी कंपनी से हम हमेशा आपकी मदद करेंगे amazing thank you for being a part of this talk show and wish you all great success ahead. Thank you ma'am. Thank, Thank, you, you for being a part. Thank you so much. Thank you.